Барбі, я-я, бам-бам-бам-бам-бам-бам. Барбі, я-я, бам-бам-бам-бам-бам-бам. Вибирати подарунок зазвичай це справа не з легких. Інколи вона може зайняти чимало часу, декілька днів, годин, і інколи навіть можна не вгадати. Але класно обрати подарунок тій людині, яка буде намагатися подорожувати і відкривати для себе якісь нові обрії подорожей. І є такий список подарунків, які завжди можуть знадобитися і ніколи не будуть даремними. Тож про них ми зараз і поговоримо. Бам, барбі, я-я, бам-бам-бам-бам-бам-бам, барбі, я-я, бам-бам-бам-бам-бам-бам. Тож, якщо ви бажаєте подарувати е, вашому другу чи е, комусь із близьких е, щось цікаве і корисне, аніж, наприклад, якусь флягу чи термокружку, яку зазвичай дарують початківцям які починають подорожувати чи то горним туризмом, чи то можливо якимось екстремальним. Ми пропонуємо вам ось е, такий перелік цікавих речей. Перша з них це мультитул, це складний ніж, обов'язкова річ в будь-якому поході або поїздці, яка навіть не обговорюється. Але можна піти ще й далі і подарувати мультитул, в якому, крім стандартних ножа, ножиць, пилочки і, можливо, штопора, будуть також цілком дієва пилка, плоскогубці і викрутка. Е, це ще ніж зазвичай у нас називали швейцарським, їм дуже часто користуються у. Різноманітних чи то екстремальних е, ситуаціях, чи то можливо умовах незручності, наприклад, коли е, чимало потрібно предметів одразу під рукою, а тут він може одразу замінити е, одним е, своїм е, асортиментом усіх лес е, і функцій миттєво допомогти в будь-якій скрутній ситуації. Тобто паличка виручалочка на всі руки, так на, всі випадки життя. А наступним іде міні-бінокль. Можливо, це не річ першої необхідності, але з біноклем або моноклем е, Ем, подорожувати буде куди цікавіше. Можна і місцевість ближче розглянути, і пам'ятки, і просто взагалі роздивитися навколо, що вас оточує, якщо ви знаходитесь в якійсь е, такій ситуації, е, де дуже складно зорієнтуватися і е, прийняти рішення, куди хотілося б, наприклад, піти. Якщо ви знаходитесь на якомусь, наприклад, чи то а, такому масштабному ринку, і у вас обмаль часу і одразу дістала так бінокль, подивилася, ага, там реч, гречка, там кура, там ще якісь крупи, і все зрозуміло, куди вам потрібно прямувати. До речі, ціна міні-біноклю коливається від 15 доларів до 50. А, Рухаємося далі. Комплект для сну в літаках спати не дуже зручно, але інколи все ж таки доводиться, враховуючи дальні відстані перельоту, особливо якщо в повітрі належить вам провести щонайменше від 8 до 12 годин часу. У цьому випадку не обійтися без надувної подушки, доповнити такий презент можна якісними беруші і пов'язкою на очі, щоб насолитися самим а, сном у повному обсязі. Я знаю сам по собі, я дуже часто користуюся берушами. Я перепробував дуже багато варіантів, тому що так чи інакше, але є деякі категорії людей, які дуже е, залежать від е, звуків, яких би то не було, і не можуть таким чином заснути. А дійсно беруші це дуже якісний подарунок, і коли ти можеш виспатися під час якоїсь подорожі, зазвичай це дуже складно, тому що хочеться дуже багато чого встигнути, подивитися, чи можна там повеселитися і е, зробити різноманітну програму. Це саме те, що вам буде е, вкрай потрібно взагалі беручі вони недорогі. Я наскільки пам'ятаю, вони коштують там від 100 до 200 гривень. Е, тож е, і вони, до речі, себе дуже дуже виправдовують, якщо ви власне будете їх е, потребувати. Наступним у нашому переліку йде дощовик, похідний дощовик кожного туриста, особливо якщо він розрахований на захист рюкзака. Головне, не варто економити і вибирати варіант з якісного матеріалу. Звичайний плащ пончо обійдеться в 20-25 доларів. А щоб захистити ще й рюкзак, заплатити доведеться більше більше, ну близько 60 і 100 доларів відповідно. Далі е, роздивляємося похідний Гамак е, відмінна річ для е, любителів походів і подорожей, під час яких е, ночі доводиться проводити під відкритим небом. Плюс гамака в тому, що немає необхідності ночувати на землі, побоюючись змій і іншої плазучої живності. І ще великий плюс, що його набагато швидше можна, наприклад, прикріпити між двома деревами, ніж розгортати намет. Ну я бачу, тут є взагалі спеціальна сітка, яка захистить вас від комах і взагалі таких небажаних друзів. Дуже цікаво цікава до речі, фотографія. Е, мені спочатку здалося, що це сніг навколо, і людина спить у гамаку е, під відкритим повітрям. Думав, що це якийсь сміливець, який полюбляє, наприклад, загортовуватися під час сну, але все ж таки це білий пісок, і це звичайний. Ліс, і дуже класно те, що він критий, я дивлюся. Тобто так. можна дійсно його як використовувати намет, але вже у повітрі. Я не знаю, наскільки це буде комфортно, тому що не кожна людина може, наприклад, е, так е, в такій позі е, вигибатися у повітрі. Ну, якщо людині подобається, то можна скористатися цією можливістю. Так, що у нас тут ще є? У нас тут в принципі. Ой, до речі, ледве не забув, хотів сказати, дорожній плед згортається валик і кріпиться до рюкзака. Зайвих незручностей плед не завдасть, але сон і відпочинок зробить його комфортнішим. А крім поїздок і походів, цілком згодиться для пікніка, тобто його можна використовувати в многоцільовому значенні. Ну і звичайно, ліхтарик е, це е, теж е, не менш важливо, тому що ми знаємо про те, що у гірській місцевості дуже часто, коли вже стімніє, ми ще не хочемо спати. Ми користуємося багаттям, розпалюємо його. Ну і інколи хочемо відійти на якусь іншу відстань, але е, скрізь панує темрява, і ми інколи маємо все ж таки роздивлятися, що нас оточує, а тим паче, якщо, не дай Боже, ми зможемо щось там загубити. Тож на ліхтар на ліхтаріку не потрібно економити. Це дуже такий надійний помічник під час таких подорожей, якщо ви, наприклад, будете опановувати якусь вершину. На цьому я думаю, можна поставити крапку. Ось такий був перелік необхідних речей, які можуть вам знадобитися, якщо ви захочете е, опанувати гірську місцевість і е, себе е, випробувати як похідника, який починає тільки. Е, сходити на вершину. Тож подорожуйте і не забувайте про головне, і не менш е, головне буде те, коли ви будете це ще і дарувати вже перевірено на собі, і таким чином заохочувати ваших друзів до тих видів відпочинку, які вам подобаються більше за все. Бам, барбі, я-я, бам-бам-бам-бам-бам-бам, барбі, я-я, бам-бам-бам-бам-бам-бам.